Намайг Мишихад гэдэг. Би 7 настай. 24 дугаар сургуульд сурдаг. Арваахоёр жилд багтаж чадаагүй амтны нэрийг нэрлэнэ үү? Ямаа. Ямаа. <laughs> ямаа арай биш юм байна. За тэгвэл чамд асуултын бүр ойртуулж игээ. Говьд ямар амтан байдаг вэ? Хамгийн их байдаг. За тэгвэл одоо бүр ойртуулж игээ. Ингээд Монгол нэг хоёр бөхтөө гээд ямар амтан байдаг вэ? Тэмээ. Оо за тэмээ. За тэгвэл 12 жил тэмээ гэдэг амтан багсаж чадаагүй юм байна. За баяр хүргье. Өөр асуулт юм. За мэдээ. За бэлгэн ямар бэлэг вэ? Чипс. Чипс дуртай юу? Дуртай. Голд ямар чулуу байдаггүй вэ? Тэгвэл газар ямар чулуунууд байдаг вүлээ? Хат Цацсан хуурай. Оо, яг тэгвэл голд ямар чулуу байхгүй вэ? Хуурай байхгүй. Оо, за за одоо зөв хариуллаа. За баяр хүргэе. Congratulations, congratulations, congratulations. За юу юм бэлгэн? Хараараа бэлгэн. Юу вэ? Ном байна. Ном байна уу? Ямар ном байна? Харуултаа найзуудтай харуулчих жаахан тийч юу яа. Энэ юу ямар ном бэ? Миний аав. Оо за. 15. Мм за ямар гоё. Эрхэм. Ус хөлдгөөрөө юу болдог вэ? Бүс алдаг. Зүг бай. Зүг бай. За баяр үргээ ямар мөнгө юм бэ? Ус хөлдгөөрөө бүс алдаг юм үү? Тийм. Congratulations! Congratulations! За маань биш юм. Чи юу вэ? Юу вэ? Салбитэг. Энэ салбитгаар баян хариутгах жагаа. За энэ дэлгэр дээр ороо. За одоо их жаах байна хайрцгаар нь чамд өгч байгаа шүү. За яа. Баярлалаа. Гараасаа угааж агаарай. За. Дэлхий ямар хэлбэртэй вэ? Дэлхий ямар хэлбэртэй вэ? Бөөрөнгө. Оо, яагаад бөөрөнгө юм болоо? Чи мэдэх үү? Мэдгүй. Гэхдээ бөөрөнки гэдгийг нь бол мэднэ тий. Тий. За зүг байна. Баяр хүргэе. Ямар момдаг юм бэ? Бөөрөнки гэдгийг хаанаас мэдсэн юм? Би юмнаас үзчихсэн. Юмнаас гэж Google-д киноноос уу? Тий. За. За маяг бэлхийг. За энэ бэлхийг юу юм болоод доторхыг онгойлгоод үзье палаж байна. Ямар гоё палаж вэ? Вау. Тийм палаж нь дуртай юу? Дуртай. За энэ бэлгийг ээж нь чамд авч өгч байгаа шүү за. За. Султанда мундаг хариулсан учраас за ээжтэй баярлалаа гэж. Ээжтэй баярлалаа. Монголчууд хаан дуу дуулгыг цэрлдэг вэ? гэртээ дуулж алахгүй. Үгүй тийм үү? Яагаад? Эч нэг орондоо орох болсон ч орондоо дуулж болохгүй шүү шээн гэж хэлчихсэн үү? And after all a dream is a wish your heart хэлчихсэн. Аа тэгэхээр монголчууд хаан дуулж болдгоо ах нэ? Унтахта. Аа сайн байна унтахтаа дуулж болохгүй, орондоо дуулж болохгүй ах нэ штэ. Тэрнээс биш гэртээ бол бусад үед бол дуулж болно. За. За. За. За энэ юу вэ? За. За. За юу вэ? Наадхын сонирхоод хараарай. Наад одоо энэ йогурт байгаа. Тэгээ мэдээ дэв витамин агуулсан. За тэгээд байна ашигтай бактери агуулсан юм йогурт байгаа. Чиний хамгийн хайртай улсууд та нэрэл гэвэл чи хин хэнийг нэрлэх вэ? Ээж, аав, дүү, эмээ, өвөө, агаа, анаа. Мм бүгднийг нэрлэх нь тий? Тийм. За. За одоо сүүлчийн асуулт. За чиний бодлоор хайр гэж юу вэ? Тэгээ өөрийнхөө бодлоорыг хайрыг хэлээч. Хайр гэж гэр бүлтэй хамт байхыг хэлдэг. Аа за. За тэгвэл одоо бүх найзуудтай гэр бүлээрээ хамтдаа байгаараа гэж баяртай. Найзуудаа гэр бүлтэйгээ хамт байгаараа баяртай.